嘿，One two three one，我来唱对的，唱唱唱唱。唱唱，时间越长，彼此间的感情越猜疑，越渺渺。以前对男人的欲望，现在对女人的欲望，也慢慢变淡。 Don't talk

到對面就會識識，我打個花樣，我明明負責，所以個花樣，我明個明我明個花樣，用你花樣，我打個花樣，我對面就會識識，我打個花樣，我明明負責，所以個花樣，可愛個愛個明個花樣，傻逼逼逼送死你喂，用你花。 go away by when the bulletin Thank you.